yayibona uba ndikuqalela iphethin but ndiyeke phakathi ubonile ubonile uba ndiyeke phakathi yayibona uba ndiyeke phakathi kule phethin ndifuna uqhubekeke ke ngoku um uye ekugqibeleni uzawuqhubekeka nephethini uye phi ekugqibeleni yayibona iphi qala masiqaleni sugoba sugoba sugoba xa ubhala qala phezulu uqala apha uqala entloko ujikele uhle yeke uqala entloko nantsi kaloku sendikuqalela nantsi uqhubekeka ah, nantsi ipattern yakho yabona uba sendiqale uzawuqala apha uzawuqala uzawuqhubekeka nala good good uqhubekeka nalena luthando yabona uqala entloko ujikele kuhle kungawo nantsi ipattern uqala entloko yabona uba ndikwenze nje uqala entloko Ngibambe kakuhle ipensile kamandi yeke yihla yihla ibe njeni ucela irabha okay manza khangelela ngoku irabha yeke ibambe bamba kakuhle ipensile bamba kakuhle ipensile bambe kakuhle ipensile yakho yeke very good ibambe kakuhle uqala entloko ujikele uhle yabona uba funeka ibe njeni so uqala entloko yenza so uthi so uqala entloko ujikele uhle yenza apha ke ngoku le uqala entloko nantsi uqala entloko ujikele uhle very good phinda uqala entloko ujikele uhle good qhubekeka ke aniyithanda irabha mani xa ubhudile beka umnwe uqhubekeke ndabuya ndikuphathela irabha beka umnwe uqhubekeke ndakunika irabha ndizazokurabhela late not ngoku kuba ngoku nonke nicela irabha so uqala entloko ujikele uhle ubeke umnwe uphinde uqale entloko ujikele uhle asikanqumli andithi sisenza ngoku iphethin sisenza iphethin yodwa eke ubambe iphinda Eh? Good. Yes. Siza siza uyake ngoku. Okay, good. Good. Bayigqibile abanye ipattern. Abanye bayigqibile ipattern. Ah ah, sikwenza ezinye izinto. Abanye bayigqibile ipattern. Okay. Siza ulandela ke ngoku senze bani? Kulandela bani? Senze sibhala uf ke ngoku epheleleyo andithi? Andithi sibhala uf. Okay. Beka umnwe, uqale entloko, ujikele, uhle, usike umgca. Beke umnwe kwakhona uqale enye. Good. Ubambe kakuhle ipencil. Eke, ubambe kakuhle kakhulu. Xa ubhudile ne, umisa uzagrabhele ba, not ngoku ne. Kuba ngoku bazozifuna bonke iirabha. so ngokuqhubekeka uthi okay yimenze boy qala entloko kuhle ujike bekumnwe qala entloko kuhle ujike a-a mhla straight kaloku sukwenzela okay phinde ubeke o oh, wena ungene straight aqalanga ngepattern yenza uhle aa kungangotheni ulala phezu kwencwadi jonga ulala phezu kwencwadi wena mm. ithi so beka umne uqala entloko yini uqala entloko ujikele uhle uzoma a andithi beka umne kwakhona sike umnci good yenza iye sikumgcalana sikumgca ngathi ndibona good